you, I will have done whatever. and I'm the man, believe we are together. And when I pay full up, anjing pun kan marah. Tanah pia pun kan marah. Hey, eh, binatang. Ya, ya, ya. Aku tahu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK ah. bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke cuy, mohon maaf banget sekali lagi ya untuk beberapa minggu ini kita nggak membuat video dikarenakan ya koran tahu sendiri cuy saya lagi konsentrasi membuat uh, dapur gitu ya, dapur di rumah yang baru gitu cuy. Sekaligus juga membuat uh, studio yang baru untuk uh, kelanjutan channel ini gitu sih ya. Dan sekaligus kesibukan dimana kita akan mengumpulkan dana juga ya, dana untuk jalan-jalan ke Malaysia nantinya cuy dan saya juga sibuk untuk mengurus paspor gitu cuy ya. Jadi itulah kendala-kendala yang mana kenapa saya nggak bisa membuat video setiap hari gitu ya. Tapi insya Allah bulan depan kalau uh, studio saya sudah pindah ke rumah yang baru, barulah kita aktif membuat video-video lagi cuy ya jadi tolong bersabar lah ya. Di sini saya ada kesempatan uh, sedikit gitu cuy ya. Yang tadinya saya ingin uh, live dengan teman-teman yang lain untuk membahas masalah nanti jalan-jalan ke Malaysia seperti apa dan mengumpulkan duit dengan cara seperti apa yang tadinya harus dibahas gitu cuy. Dan saya menyempatkan diri untuk membuat video ini cuy. Membuatkan video requestan kurang cuy ya. Oke cuy, kali ini kita akan mereaksi lagi musikal lawak Superstar 3 persembahan dari Ubi. Minggu yang ketiga, minggu yang keempat gitu ya. Minggu ketiga dengan yang keempat cuy. Untuk yang kelima nanti nantilah kita tunggu sampai minggu yang keenam gitu ya. <laughs> Minggu yang keenam. Jadi dua-dua dalam satu uh, video gitu ya. Oke, tambah banyak cakap lagi cuy. Di sini saya sudah banyak cakap, Langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke, okay, ini videonya udah siap cuy. Ya seperti biasa ya kalau korang ingin melihat original videonya sekali lagi cuy. Kalau ingin melihat original videonya korang langsung aja ke channel uh, Astro Gempa cuy ya. Di sini saya benar-benar cuman mereaksi saja. Jadi kualitasnya mohon maaf tak sebagus yang ada di Astro gitu ya. Jadi tak sebagus yang ada di Astro. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 satu. Peng. Oke. Ini eh, minggu ketiga temanya apa ya? Nah, di sini apa nama Nami Nami itu sudah kelihatan maksudnya uh, raut wajah yang sebenarnya itu sudah nampak di sini sih karena yang, yang minggu pertama dan yang kedua uh, apa namanya karena memang dia melakukan seseorang gitu ya ini ini nampak benar dia ini sih raut wajahnya gitu Asik keren banget ya thank you. Bagus, kalau begini loh kualiti persembahannya kamu. Oh, dia tiru juri ya? Dia... Mana lo tak? Gerapan kerja yang anak berada di tangan kamu berdua. Hah. Bagus, kenapa? Sarif. Hah? Ya. Ini, ini ke cikgu ganti? Ya, daripada Singapura saya orang hantar. ah. Eh, ah? tak cari. Ini kah? Kalau saya salah mohon maaf cuy ya karena saya tengok dari kacamata dan tiba-tiba aja kamera mengarah ke situ jadi saya pikir dia cuy. Ayolah. Tak percaya. Uh, cikgu ingin melihat dalam persatu persembahan. Kamu perlu menggaring, merapatkan persembahan itu. <laughs> menggaring. Merapatkan. Okay, percaya, percaya. Uh, ini Sarip kan? Iya. Yeah. Ini Nami. Uh. Iya, yeah. Yeah, yeah. Fat mana? Tu. <laughs> Cantik rambut Fat. Yeah. Oh iya lah? benar di dia ya. Mencuba dia ganti. mencari kebolehan vokal kamu. Di mana kelebihannya pergi kan? Jadi <laughs> seperti Sarip ini ya. Saya kau melihat Sarip ini orangnya seperti suaranya bass. Yeah. Jadi yeah. Uh, Sarif kena ikut cikgu ya. Yeah, Kita cikgu. try vokal kamu. Try Sarip ya. <laughs> Nah. Cuba Sarip. Yeah. <laughs> Jangan ajuk, tak berkat Sarip. Cikgu yang suruh. <laughs> Saya cara saya, kamu cara kamu lah. Okey, cikgu. Sekali lagi, Syarif. Ya. Yeah. Yeah. Bagus. Hey. <laughs> Eh, bagus. Takkan macam tu pun bagus? Kamu diam, Nami. Okay, okay. Nami ini berbeza orangnya. Ya, kalau yeah, saya yeah. membuat kajian tentang Nami ini kan. Yeah. Nami ini orangnya suaranya tinggi begitu. Yeah. Yeah. Jadi Nami akan ambil falsetto. Falsetto, okey. Boleh ya, cuba ya, tinggi ya, Nami. Ya. <laughs> Yeah. Kenapa? Kenapa Nami asma? <laughs> Asma. Semput. Semput. Cuba sekali lagi Nami. Nami, keluarkan. Lah. Keluar, keluar habis keluarkan. Nami. Tapi tengok benar ini. Hey, eh, ini cikgu tau. Okey. Sekali lagi eh. ya. Ya. <laughs> Malah mendesak. Sakit ya? Sakit. Bunyi macam kena cubit. <laughs> Baiklah, kalau daripada vokal kalian ini cikgu tidak risau. Kerana kedua-duanya bagus sekali. Ya, cikgu. Cabaran sebenarnya. Apabila kamu berdua perlu menyanyi dengan alat muzik masing-masing. Ya, cikgu. Sarip ini cikgu mendengar. Kajiannya Sarip suka kepada irama Malaysia. Betul, betul cikgu. Ya, ya, ya. Sarip akan menyanyikan lagu apa, Sarip? India. Uh, saya... Uh, uh, Alat-alat apa main? Alap eh? Ah, alap. <laughs> Uh, ah, equestrian. Ah. <laughs> Apa kau equestrian? Equidian. Uh, ah, equidian cukup. <laughs> equestrian kuda, Sarit. Okey. Haram. Okey. Okey. Okay. Okay, Jadi, Sarit, okay. silakan dengan persembahan. Cikgu ingin melihat kebolehan kamu. Ya, yeah, cikgu. Silakan. Aha. Wow. Asik. Masuk. Masuk, ha, masuk eh. <laughs> Andai aku pandai bernyanyi. Wow. Asik. Tua muda miskin dan kaya. Semua rasa gembira. sanak saudara selamat hari Banyak salah aku dengan banyak juga <laughs> salah aku. Hey, aku selamat hari raya. Otak kau hari raya. <laughs> Kenapa? <laughs> Ini bulan kemerdekaan kan? Ha? Kau main-main ya Sari? Ya cikgu. Okay, Kau duduk cikgu. situ. Nami ini berbeza. Ya. Ha. Nami seorang yang... Kenapa Nami? Jangan main -main, Nami. Sarim enggak ini ya. Nami enggak tahan Nami. gini. Nami uh, seorang yang luar biasa. Nami main alat apa? uh, saya main cat lempang cikgu. Nak cuba? Ah uh, cat lempang cikgu. Cat lempang. Tapi saya lain sikit. Apa ni? Buat apa? Saya boleh improvisasi lagu-lagu barat. Ini ya. cara pelajaran terbaik, Sarim. Oh. Ya, ya, ya, ya. Lagu apa Nami? Lagu Baby. Justin Bieber. Ah. Wow. <laughs> Baby. Ya. Pakai cat lempung. Ah. Kita dengar Sarim. Unik, unik. Unik, unik kan? Ah, ya. Izinkan saya. Ya, ya. Wah. Asik. Keren suaranya sih. أول حبة وتأمرة أنا تفهم بليت وحد وقادرة أنا في القلع فتمدون اليوع البيوان البيوان طبينا بيبي بيبي برسي عرب بيبي Ini kau? Kau menyanyi atau mengaji tadi nama? Bekas pelajar pondok. Aku berdua apa? Kalau begini lah, Kalau begini lah kualiti persembahan kamu berdua, tiku. cikgu tidak yakin membenarkan kamu berdua saja. Tapi itu macam mana? Ha. Cikgu sendiri akan bersama-sama di dalam persembahan ini. Ayah. Bolehkah? Cikgu boleh nyanyi ke? Sari, Nami, Pak di Singapura. Di Singapura <laughs> oh, atau orang Malaysia. Oh, Singapura tidak ya. Tidak pernah mendengarkan cikgu menyanyi secara live kan. Uh. Uh. Eksklusif di sini untuk anda semua. Iya, ya kan? iya, iya, iya. Korang nak belajar, cikgu dah bersedia. Akan mengajarmu sampai kau berjaya. Jauh cikgu datang kemari dari kota Singapura, cik. <laughs> Terima kasih cikgu kerana usahamu menurunkan ilmu lagu ini ya lagu dari siapa lagi ini Pam pam Pam pam ala kasar Berlaku Asik Hormatilah cikgu seperti pesta musik ketiga. Cuman ini nggak ada ininya ya, nggak apa, nggak ada komentar dari juri gitu ya. Oke oke oke. Aku cuy kita lanjut aja ke apa namanya minggu keempat cuy ya. Ah mohon maaf ya, rahang saya sakit banget cuy. Ini karena sudah lama ya kita nggak ngakak gitu ya. <laughs> Oke langsung aja minggu yang keempat cuy. Mama. Nah. Gue sama. Apa itu malam malam tamasya malam tamasya kampung ubi gitu. Ya. Ah ni cerita-cerita di kampung ini. Konsertkan berlangsung. Se- jangan buat malu Tok Sarip. Kali pertama Tok Ketua kena baling depan orang tau. Ha? Mana konsert ni? Mana artis kau? Ha? Mana pengacara? Atok, Atok macam tak tahu artis Malaysia ni. Ha? Call time out. Siapa? Oh, oh. Hmm. Atok ah, lah. Lantak lah. Pengacara mana pengacara? <laughs> Eh, masuklah. Ah, orang kampung semua ya. Ah, bersabar ya. Ah. Jadi alhamdulillah ya. Kampung Ubi dia, ya. Ah. Dia jadi siapa lagi di sini? malam ni kita rasa bertuah ya sebab kita akan adakan ya konsep yeah. yang gah ah gitu ah ya ya <laughs> ya pengacara apa ya, ya ya ya kenapa Ha? Yeah. Pengacara mana? Sotong mana kau dapat ni? Eh, oi. Jahat mulut ya. Tok, atok dengan bajet yang ciput dia je tahu MC yang sanggup buat program kita ni tu. Yeah. Aku tak kira lah. Aku nak try dia dulu. Eh, kau betul nak jadi MC. Kau baca ni buat pengumuman. Ah perhatian kepada yo yeah. pemilik kenderaan ya. yo yeah. WCK yo ya. ah. empat empat tiga dua enam enam tiga strong akta kanun keseksaan yo membawa hukuman yo penjara seumur hidup yo yeah. ha? setan kenapa apa tu kes dadah ke ah gitu <laughs> bagi alih kenderaan. Sila alihkan kenderaan anda. Ya. ya. Sebelum dijadikan Ya. Cabutan bertuah. Ya. Ah, gitu. Ya. Ah, tak apalah. Ni ni ah, orang kampung dah marah-marah. Tak kena tunggu artis boleh nyanyi. Nyanyi Kritik, boleh. Kritikan, ya. Tapi payment tambah ya. Ah, gitu. <laughs> tak apa. Ha? Kalau nak tambah, kamu nak dia pun tok bagi. Ah, cantik. tajon, Ah, gitu. Nyanyi, ya? Eh? Ah, nyanyi. <laughs> Dengarkan, ya. <laughs> Dengarkan, ya. Sobat, Jangan semut pun kan marah Kucing pun kan marah Anjing pun kan marah Tanah pia pun kan marah Eh binatang ya, ya, ya. Aku tahu semua Keren banget dia lawakannya, cuy. Kawan-kawan kau marah dengan kau nyanyi. Ah, bicu. Ha? Bila kau nak masuk? Ha? Bila terlalu Ish. Marah pergi Sudah-sudah Jangan Ha. Kenapa ah. Sari? Ha. Ah. Artis dah sampai tu. Ah, ha, artis dah sampai. Ya, artis dah sampai. Ha itu try. Aha. Ha? Try pandang puan-puan. Oh, bintang pakai bintang tamu kan? Maksudnya tamu jemputan. Ya. pers personal wings kan? Zarek! Eh, Zarek! Ha. Tok tak sangka banyak duit kamu panggil dia orang, Zarek. Ha? Empat punya, empat minggu punya payment habis, tu. Ha. Kejap. Tok bayar lima orang. Kenapa? Tunggu, tunggu. benar ke ini? Tunggu, saya lihat. Tapi yang tengah ini saya... Ya, ya, ya. Eh, Prosedil asli ni, cuy. Tiga. Penyanyi mana? Ha? Awi mana, Awi? Oh, ya benar, ya. Abang Yedi. Ha? Awi mana? Ah. <laughs> Motor. Dia pergi mana? Dia pergi ride. Dia pergi ride eh. Uh. Payment dah masuk pergi ride. Kau tepi. Dia dah bagi-bagi kat korang. Huh? Ha? Makan seorang. Makan seorang eh dia eh. Ha? eh. bagi. Eh. eh macam mana ni Syarif? Band dah ada. Penyanyi tak ada. Siapa nak nyanyi? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, <laughs> eh, eh, eh tak boleh. Eh, hey. Sot sotong ni, <laughs> sotong ni dangdut. Out uh, wing si rockers. Kau faham tak? Macam mana dia nak nyanyi? Ah, itulah. Aku pun... Boleh... Eh, kenapa ni? Dangdut. Boleh dangdut. Aku dangdut. Ambil tempat. Ambil tempat. Ambil tempat. Ah, ambil tempat. Ambil tempat. Ha, ambil kita ah, kita ya, ambil. Ha, gitu. Sini sini sini. Sini sini. <clears throat> Ambil tempat. Ambil tempat. Ready. Oh, jadi wings aku ni. Oh, <laughs> gitu. Nah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya? Dengarkan. Ya. Kenangan air halus manja Terdengar satu kisah puasa Asal manusia Gak kebayang gue, Ji. Gak kebayang kalau konser Awi itu seperti ini, Ji. Tapi apa Tanpa jemputan menikmati gitu ya sudut Ini pemain bas ya Selaku Tamu jemputannya profesional sih cuy ya Ini, ini, ini sih cuy Keren, keren, keren Buaya Asik pinjam senang. Ya, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren, ya. Ya, terima kasih orang-orang kampung Ubi ya. dan juga Wing selaku Rios Lantrops untuk kumpulan Ubi. Kebanyakan, wow. Bang. Bang, ya, bang. Legend jadi wow, dia undang itu. Sekarang ditemukan yang... untuk kumpulan Wing. Ya, ya. kumpulan Wing, ya. Yang diundang itu legend cuy masalahnya Wah udah selesai Oke cuy itulah tadi dua persembahan Ubi uh, Musikal Lawak Superstar 3 ya Yang minggu ketiga dengan minggu yang keempat cuy ya Mohon maaf ya untuk minggu kelima nantilah uh, setelah ini cuy ya Setelah ada minggu keenam baru saya buat kan satu video gitu ya dan bagaimana pendapat koran tentang persembahan ubi di minggu yang ketiga ini dan minggu yang keempat ini cuy Korang bisa komentar di bawah pendapat korang ya. Karena manusia itu punya pendapat yang berbeda-beda gitu cuy. Dan pendapat saya pribadi ya. Ini keren banget sih. Ya untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama tadi ya mungkin karena saya nggak terlalu uh, apa namanya nggak terlalu kenal dengan apa yang di ya maksudnya diparodikan oleh Bang Fat gitu ya sebagai yang tadi pakai kacamata itu kayaknya sih memang guru vokal atau guru-guru apa namanya guru musik gitu ya. Dan yang persembahan kedua ini, wah oh, ini yang menarik cuy ya. Ini yang menarik karena di sini Nami benar-benar waduh <laughs> asli ngakak parah sih ya. Karakter Nami itu uh, eh, apa ya? Ya itu yang saya bilang dari video-video sebelumnya aja ya karakter seorang Nami itu uh, eh, suaranya itu mendayu-dayu dan dia bisa menggabungkan kelebihan dia itu dalam bernyanyi digabung dengan lawakan gitu ya lawakan dan menurut saya itu itu pas banget ya itu karakter uh, Nami banget gitu cuy ya setiap dia menyanyikan uh, setiap dia menyanyikan lagu itu nggak ada yang saya dengar itu benar-benar false atau gimana gitu pas-pas aja gitu masuknya cuy kayaknya Nami susah untuk ditaklukkan kalau dia membawakan lagu dandut lagu genre Melayu gitu ya pokoknya dia tuh apa namanya karakter suaranya ada di situ cuy dan lawakan dia itu aduh kayak saya melihat uh, pelawak profesional gitu ya yang tampil di acara ini, cuy. Saya membicarakan Nami itu karena Nami adalah uh, salah satu orang baru dalam dunia komedi gitu sih ya. Ya saya menganggapnya seperti itu aja Ji. Kalau kurang menganggapnya beda ya itu tergantung uh, orangnya lagi sih ya. Ya itu menur menurut pendapat saya pribadi sih. Dan saya berharap banget ya kedepannya pelawak-pelawak yang bisa menghibur kita selalu seperti ini itu diberikan ini sih, diberikan job gitu ya, diberikan job yang maksudnya jangka panjang gitu cuy ya, jangka panjang supaya mereka nggak ini cuy ya, nggak uh, vakum gitu ya, nggak vakum dalam dunia perlawakan pastinya cuy.